nampak apa tau apa? Haa Cukup korang nampak Dia dah nak Haa ah. Hantar kedua Gua bersungai Tipi di rentang Kerawang bijih Mengimbau nostalgia Maruh kita Sesama di Katang Supaya hidup Aman Bahagia Ada laluan satu lagi Laluan ni Laluan 465 <laughs> 465 ni maksud dia 465 tapak untuk naik pergi ke atas eh. Tapi kita masuk daripada depan sana Turun mai ke belakang ni Ha. Jalan dia ni saya ada buat vlog dulu ni cerita pasal jalan ni. Tapi vlog tu ha, dekat satu lagi channel YouTube yang lain. Tapi tak tahu pasal apa hari ni dia pun tutup jalan ni. Tapi memang boleh masuk lah daripada depan tu ke sini. Mungkin sebab suasana huj uh, cuaca hujan hari ni. Jadi dia pun tak bagi masuk uh, ikut ni. Tapi ni lah laluan percuma. Uh, sama juga dengan cara kita main ikut belakang tu. Ni kita nak masuk ke Gua Kelam. Gua Kelam. Okey, gua ni tak ada lah kelam-kelam pun, biasa-biasa aja. Okey, thank you. Inilah suasana Gua Kelam. Itu stalactite, stalactite. Semua boleh nampak orang tu. Lepas tu ada juga pakcik tu tolong duduk suluh lagi. Malik-malik. Malik-malau. Ha. Ya, yeah? nampaklah Maulid Malau orang boleh kata Maulid Malau lah. Saya ni. Orang belah sana tak tahu sebut apa. Bila masuk dalam uh, gua ni, uh, kita boleh dengar uh, bunyi ayak di bawah uh, gua ni lah. Dalam uh, gua ni kita berasa angin kuat. Uh, dia berangin. Nak cerita sikit lah pasal gua kelam. Jalan yang kelam pun nampak ni lorong kayu ni Ah, zaman-zaman uh, dulu ni Batu waktu je. tu saya uh, sekolah menengah kami boleh masuk dengan motor ikut jalan ni ini adalah jalan uh, ah, titi yang dibuat untuk menghubungkan penduduk uh, oh, Kelian uh, dengan uh, kaki bukit uh, lah, kemudian uh, lepas kalau tak silap saya tahun 1999 mereka dah start dah tutup tutup jalan ni sebab uh, tempat ni dah dikomersialkan sebagai uh, kawasan uh, pelancongan. Ini ada lampu warna biru lelak-lelak-lelak. Macam polis trafik buat roblox. Ha. Kalau masuk sini, boleh jumpa lampu biru-biru ni, ni bukan trafik. Polis trafik buat roblox. Yang ni pasal lampu ni dia ha, dia dah gelong sikit. Ha, selamat. Kalau yang tak ada lesen buat salah tu, paham jalan lah Nampak lilak lilak lilak lilak Polis trafik tak buat roblox lah dalam dalam gua Boleh jalan macam biasa Tada Terah bukan main ha, <laughs> Depan tu dah tak ada apa lah kot Dah habis kot Last sekali nampaklah yang ni lah pintu masuk utama ke gua kelam ha, ah, kami masuk entry kat belakang jadi ha, tak nampaklah pintu ni dapat information kalau masuk tak kena bayar tak tahulah mungkin sebab mak tu bagi tahu kata tak bayar-bayar kan Ah ya. Adik hmm. tu kata dia pun entry untuk hari ni pun tak bayar. Ha. Thank you. So, mungkin ada hari yang kena bayar. Ada hari yang tak kena bayar. Ha, hari ni mungkin sebab orang tak ramai. Eh. Nampak kereta sampai hujung tu lah. Kalau nampak tengok tu. Noh. Noh kereta tu. Ha. Penuh. Tak entry hari ni. Free. So, terima kasih banyak. Tadi masuk kok belakang. Jadi, nak balik pun kenalah balik kok belakang. Tapi kalau masuk ke depan, keluar ke depan kalau masuk ke belakang keluarlah ke belakang kami dah habis dah masuk uh, ke depan bawah kelam kalau ni nak berangkat pulang ke rumah ke mana yang kita masuk itulah kita keluar berapa yang nak sewa ATV ha, ada kat sini harga ada tulis kat depan tadi ni RM80 pun boncing RM20 boleh bawa ronda-ronda pusing kat sini pasal sebelah sini satu ketika dulu mereka buat tempat uh, peliharaan haiwan ada rusa, ada kijang ada pelanduk ayam dan macam-macam lagi tapi mungkin sebab tak dapat tarikan daripada orang ramai. Jadi kawasan ni pun ditutup. Kalau ni kita nampak di sini ada kolam, kolam-kolam, kolam-kolam kosong lah. Tadi kami turun uh, daripada Wang Kelian ke Gua Kelam ni melalui jalan yang agak curam. Motor kami ni bukannya motor hebat pun. Motor SYM. Jadi, lah ni kita nak cuba perjalanan balik ni sama ada perlulah ah, mampu ke tak motor kami tu untuk mendaki bukit ataupun kecuraman jalan orang kalian macam tu lah tadi pandai cakap tak rekam hari ni kami dah cover sebahagian besar ah, Gua Kelam ataupun jalan ke Gua Kelam melalui jalan belakang untuk mungkin tujuan utama adalah untuk ke tapak ha, campsite hujan-hujan dan kami ha, dapat review sikit pasal keadaan ha, sekitar camp hujan-hujan dan kami juga masuk ke Kuala Kelam 我在给。